ابتدي بسم الله المعبود واهل القصيدة مرحبا ترحيب تنحسب العوايد والسلومي ألف مبروك للعريس ليلة من ألف ليلة يا سليل أهل المراجل وأنت يا عبد الله الله الله والتهاني لعبد الله صوتها شعر وشيلة يا سليل أهل المراجل وأنت يا عبد الله زندها جنبه إخوانه انتو اهل الطيب والنماس وسيوف صقيله من زحول طيبين الساس طيب ما تخلف وعدها انتو اهل الطيب والنماس وسيوف صقيله من زحول طيبين الساس ما تخلف والله ديما السعاده وجعلي ايامك طويله يا عسى كل العمر افراح يا فخر الرجالي ألف مبروك للعريس ليلة من ألف ليلة يا سليل أهل المراجل وأنت يا عبد الله الله الله والتهاني لعبد الله صوتها شعر وشيله يا سليل أهل المراجل انتوا اهل الطيب والنوماس وسيوف صقيله من زحول طيبين الساس ما تخلف وعدها انتوا اهل الطيب والنوماس وسيوف صقيله من زحول طيبين الساس ما تخلف والله ديما السعاده وجعلي ايامك طويله يا عسى كل العمر افراح يا فخر الرجال يا عسى كل العمر افراح يا فخر الرجال